Meu orgulho caiu quando subi o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade no queiro. Beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira risco a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risco a faca. Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças. Maldito sentimento Sarkava. Oh, oh, oh, oh, a falta de você, bebida, não há